Um, mae Cymdeithas Iaith um, o'n i'n darllan 'i llythyr nhw, oedd o'n ddifyr Oedd o'n jyst yn at- atgoffa fi unwaith eto pa mae'r eithafol ydyn nhw. Um, mae nhw'n mynnu bod eisiau ni fynd lawr fatha Gwynedd wel tydi hwnnw ddim yn adfert ti neb, mynd y run fath â Sir Gwynedd. Dim diolch wedyn. Wedyn ma' rhaid 'na fod hybu ond dim gorfodaeth a tydw i'm 'di clwad sôn am hynny yn fyma. Mi ddion ar sôn yn gyfarfod arall nes i yna fo ond 'dan ni talu, talu gormod y sylw i Gymdeithas y Iaith nôl ben draw weld. Diolch fawr.